Kaymi yaurillahta, Perú suyo urainin kashan. Kayaiku Kinsaguaranca, isqun pachaq iskay chunka patampi. mamakuchaq suyu pashmin suyupi esquinar kashayku. Kay kanarunakuna hatun llankayninkuna saqiwasqanchis kunankama sayarin. Yurunakuna runakuna Texel muyumanta kawarinampa hinallataq kashan Canamarca. Tres Cañones, Apachaco, Carpinto. tus Tuzuinchispas kashan, no no capa kapaj micunanchispa kashan, Aniwa, Año changua, Chairo, Moraya, Papa, Pesque, Soyuco, Chaque, Oca. Kai Aucaypata aukaipata. Hatun ushnu hatun katuna wasi yachay wasikuna yachakaiku kuna kashan pasana chaka san Martín, Urainin kashan Canipia mayu Kai kashan Kijukun Yaurillakta pachaj wata pachak chayan Sokta iskun waranqa pachak tawa runakuna suqtayuq Kay yahtayo Kay manta ukhurisqanmanta. Huch'ichay karqa yawriqa Plaza de Armas chayllapi bendikurayku matapas eh, uh, mana rushnikupis მანა კონტამინაციონ გამაი უნა ბჩელჯეიგუბსკა საბჯეიგუბსკა ჩა ნაბსკა პესკა უბსკა ხონა მა იმა ბსკა ბუნჩ Viendo la problemática de lo que es la contaminación acerca en Espinar, eh, se está viéndose más aún en la sociedad mismo de acostumbrarse de que nosotros no contaminemos, ¿no? A veces decimos, no, a la contaminación la minera, no, a la contaminación este, para los vehículos. Si no nos culturizamos nosotros mismos, eh, ese aspecto viene a la problemática de cada uno de nosotros. Bueno, la, el principal culpable es históricamente son las grandes, las, grandes potencias, los países poderosos que han logrado su desarrollo justamente contaminando el, mundo, el planeta. Entonces ellos son los principales culpables, pero ya más allá de buscar culpables creo que hay que hacer algo, ¿no? generar conciencia y cambio. La contaminación está deteriorando nuestro planeta por lo cual también este, va a llevar, conllevar a que el ser humano posteriormente tenga consecuencias así como la deforestación, con tanto calentamiento global. Con relación a los plásticos, es un problema de educación. La población, la ciudadanía, cada uno de nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres. Esta costumbre de ir a un negocio y pedir para cualquier cosa una plástica eh, ya debería ser ya, por ejemplo, cuando compramos pan, deberíamos ir con nuestra bolsita de, tela, con nuestra panera, en los negocios, en los comercios también, disminuir el uso de los plásticos y de repente también reusar las cosas, porque algunas cosas no es solamente usar y tirar, sino que también podemos reusar. La Municipalidad Provincial de Espinar en la actualidad está reformulando lo que es proyecto integral de saneamiento para toda esta ciudad, donde uno de los componentes es la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales. Venimos trabajando para que ellos puedan sensibilizar y puedan ser eh, responsables a la hora de disponer sus residuos sólidos. De alguna otra manera puedan ser conscientes de que no dispongan sus residuos de manera irresponsable, que esperen a que el camión recolector pueda pasar por sus viviendas o por sus zonas, que se esté viniendo de manera interdiaria, ¿no? Y que no saquemos la basura de manera que cuando tenemos ya una, pequeña cantidad de basura acumulada, los, los, los disponemos en cualquier esquina. Nosotros hemos mejorado el tema de gestión de residuos sólidos. A la fecha tenemos nosotros tres camiones compactadores que presta servicio. Recogemos aproximadamente al día alrededor de 35 toneladas de residuos sólidos que se generan. Pero a la vez, nosotros este año hemos segregado, ya hemos llegado a 120 toneladas de residuos reciclados. Pero no solamente eso, también nosotros hemos segregado residuos orgánicos, 6 toneladas, la mina se encuentra a una distancia muy alejada con lo que se observa. Y las captaciones están muy distantes. O sea, no, no, se ve así en forma directa una contaminación que podría influir de la mina a la fuente. No existe. Nosotros vamos a firmar un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Espinal y UEFA. Este convenio nos va a permitir ejecutar un proyecto de aproximadamente de una inversión de 8 millones de soles para monitorear la calidad de aire y agua en tiempo real. Es un proyecto ambicioso que nosotros vamos a instalar monitoreos permanentes en esas cuencas para saber la calidad de agua, cómo tenemos. Bueno, a la situación actual que, vivimos hoy en día, yo creo que la principal solución es poder llegar a los estudiantes de todas las instituciones de la provincia de Espinar y así poder sensibilizar a ellos, ya que ellos son el futuro de nuestra provincia, ¿no? Mucha conversación y poca conservación. Unámonos para conservar la belleza de nuestro espinar. No hablemos mucho, practicamos las cinco R's. El futuro del mañana está en tus manos. Menos palabra, más acción. Protejamos, eliminemos o al menos reduzcamos. Tengamos conciencia de lo que hacemos. Nuestro planeta es único, no hay uno como este. Nosotros como humanos debemos tener un poco de inspiración y cuidar el medio ambiente. Erimay.